Good morning, sì, qui sono praticamente le, diciamo, le 11 e come dico in questi casi certo non proprio una mattina prestissima, mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro, oh, semplicemente, oh, semplicemente, David, sì David, David, perché no David, <laughs> David, the it's June 9, 2022 and it's uh, Tuesday here in Naples, uh, mid morning at this moment, more cloudy morning, uh, very still right now, 73 and 4 Fahrenheit and 23 Celsius. Uh, this means mm, that it's that day really, really, really, really soft like in, this, in these days, in this period, but not uh, proprio così caldo, perché siamo di molto, diciamo una decina di gradi a temperatura, quindi fa leggermente più freddo, eh, fresco in realtà però comunque in generale fa diciamo sì sì un clima leggero diciamo as ah, regard the video sudden if I do it but in the case if I do it is all, eh, is always separate from this so I so when if you're interested uh, anyway as he and you all just see from the window the other mythical window I don't know if it's visible, but I think that this afternoon temperature, mm, diciamo, secondo me oggi non salirà, uh, io penso di manterrà su questo livello, ma vedremo ovviamente, insomma, andiamo anche su questo, but the really important thing with this atmosphere negative point is that absolutely today we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine, È molto più nuvoloso sì, infatti, eh, e io l'avevo già letto questi, che comunque in questi due o tre giorni, diciamo, sarebbe stato così, quindi eh, così, anzi credo tra poco pioverà pure, ma comunque non ci possiamo lamentare perché come sapete, o meglio chi mi ha seguito fino a questo momento, lo sa che abbiamo avuto praticamente quasi tutto maggio e questi giorni di giugno praticamente Those Beautiful Blue Skies ancora non si esce, quindi per me va bene così, non ci possiamo lamentare, speriamo a questo punto in un tempo migliore direttamente domani ah, domani, anzi direttamente quando finirà questo ciclo, ho detto dovrebbe durare 2-3 giorni, ma vedremo, Forse pure che domani avremo una sorpresa e cambierà totalmente il tempo, non lo so, vedremo. Per cui se Said Dix soffrono di other mythical window with the white curtain, pink flowers and grey roller shooter not visible and also come fosse sempre lì from the mythical window with the orange, red, blue, green water curtain and its green roller shooter near me in these days and quasi tutta l'estate. And finally from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 E eh, vabbè, grazie di all people, follow the channel, riporsi un saluto davvero a tutti And also, I hope you all have a great breakfast Io certamente mi consolerò tra poco, visto il tempo è brutto eh, il mio stomaco brontola come sempre, non so se lo sentite, ma appunto soprattutto spero possiate consolarvi anche voi se il tempo dovesse essere brutto come qui. Ripeto, non che non ci consoliamo sempre, facciamo colazione, anzi, tra l'altro le due parole, se dette in italiano, consolazione e colazione fanno anche rima, Ma <clears throat> curiosità. La curiosità... <clears throat> ma eh, appunto come ho detto prima io quando faccio colazione mi consolo ancora di più quando il tempo è brutto I'll see you in the video tutti, I'll do it or tomorrow